Здорово, ублюдки. Ну че, короче, я вам записал самый пиздатый, самый-самый-самый-самый разъебительный и самый угарный трек. Погнали, сделали славы Мэрил. Так что давай, погнали. Ты считаешь мой скин, не моя мне Тащ май, скини моментарий. Ведь ты же любишь только мой скин, а Я вижу, как ты смотришь на эти скины. У кого динамит, АВП это вали. и другое. Снова считаешь мои скины в моем инвентаре Снова забираю скин Мой самый стим У меня скинов нет Снова я считаю, снова говори одно У тебя пустой янтарь, инвентарь Я не буду никогда, никогда Ведь у меня пустой карман Ведь давай, может даже больше. Скины проси, любые скины, я давно их выбил. Не нужен я, не нужен мои скины, обещаю, ты зайдешь. Я выбил скин, выбиваю еще. Снова передословил, снова говорю, выбиваю еще. Мой янтарь совместим, у меня просто янтарь. Снова выбиваю скин, снова Давай еще, я не буду играть со своими скинами Никогда ни за что, ни за что Никогда Бля, перетаскиваю Славил скин Я пошутил Ну, короче, как-то так. Вот, так что заметили меня эти... Это сам писаться штуки. <clears throat> Делаются они из вот этого. Ну, короче, лахр и все. Ну, вы что думали? Я че сделал самодельными, нихуя. Я за них знаете сколько отдал? Охуеть. Вы, блядь, охуеть. Ну, цены я вам не скажу, так что... Пошли вы нахуй. А.